কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ পুনৰবাৰ কল্পিতা ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ঘৰতে বনোৱা কেণ্ডেল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষৰলৈকে চাব আৰু যদি ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছে মোৰ ভিডিঅ' তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়া আগলৈও এনেকুৱা হাতৰ কামৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব এইখিনিতে কৈ থৈছোঁ যদি কোনোবা সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোৰ কাম চাই আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে কৈছোঁ তোমালোকে ঘৰত ট্ৰাই নকৰিবা আজি যিটো মই ডি আই ৱাই দেখুৱাম কাৰণ এইটো ৰিক্সো আছে আৰু যদিও কৰা তেতিয়াহ'লে কিন্তু মা দেউতাৰ আণ্ডাৰতহে কৰিবা ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু বেছি দেৰি নকওঁ চাওঁ বোলো কেতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মইনো আজি কেনেকৈ ৱেক্স কেণ্ডেল বনাওঁ সেইটোৱে দেখুৱাওঁ আপোনালোকক আৰু ইয়াত কিন্তু মই বেলেগ ৱেক্স ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিটো নৰ্মেল যিটো আমি মম জ্বলাওঁ সেই মমৰ ৱেক্সেই মই ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াত মই ইয়াত লৈছোঁ ৰ'জৰ এচেঞ্চিয়েল অইল তাৰপিছতে ইয়াত মই ল'ম এডাল ধূপকাঠি চাপৰ্টৰ কাৰণে মই লৈছোঁ টুথপিকো লৈছোঁ প্ৰথমতে মই মমখিনি কাটি ল'লোঁ এয়া চাওক এইধৰণে মই কাটি পেলাই এই ধৰণে ল'লোঁ আপোনালোকে বেলেগ মমো পোৱা যায় পেৰাবিন ৱেক্স তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মম পোৱা যায় সেইবিলাকো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই কি কৰিলোঁ এই টুথপিকডালত মই এই যিডাল হলি সোমাই আছিলে ভিতৰত সেইডালকে মই মেৰিয়াই দিলোঁ আৰু তাৰপিছতে মই কি কৰিলোঁ চাওক একদম মাজভাগত লাহেকৈ মই এই ধৰণে থৈ দিলোঁ আৰু চাপৰ্টৰ কাৰণে মই ইয়াত টুথপিকডালটো থৈছোঁৱেই আৰু এবাৰ মই ল'লোঁ মম আৰু এতিয়া মই কি কৰিছোঁ চব এই মমখিনি মই এতিয়া গলাই আছোঁ মই বেলেগে একো কিনি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু এইখিনি মই ডাবল ব্ৰইলাৰ মেথডত মই এইখিনি মেইনলি গলিবলৈ দিছোঁ ডাবল ব্ৰইলাৰ মেথডত আৰু ইয়াত মই কালাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই যিবিলাক মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ ক্ৰেয়ন কালাৰ সেইবিলাকেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া চব এইকেইটি ফ্ৰেঞ্চ গলি গ'ল এতিয়া লাহে লাহে গলি আছে আৰু বহুত গৰম হৈ আছে সাৱধানে এইখিনি আমি এতিয়া বটললৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া চাওক এইখিনি মই ঢালি ল'লোঁ আৰু এই সময়টোতে মই ইয়াত দি দিছোঁ এচেঞ্চিয়েল অইল এচেঞ্চিয়েল অইলটো কিন্তু আমি যেতিয়া উতলি থাকে সেইটো সময়ত দিলে নহ'ব বা খুব বেছি কম টেম্পাৰেচাৰত দিলেও নহ'ব কাৰণ বেছি হাই টেম্পাৰেচাৰত যদি দিওঁ তেতিয়া তাৰ গোন্ধটো নাইকিয়াও হৈ যাব পাৰে আৰু খুব বেছি যদি ল' টেম্পাৰেচাৰত দিওঁ তেতিয়াও গোন্ধটো নাথাকিব পাৰে এতিয়া মই এইটো মই এটা বেলেগ কালাৰৰ কাৰণে কৰি আছোঁ এইটো এটা কমলা ৰং হ'ল চব এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ ৰেড কালাৰ আৰু ইয়াতে মই আৰু এটা কালাৰ কৰিম সেইটো হৈছে গ্ৰীণ এইডাল মই ব্ৰাছৰ সহায়ত মই ছাপৰ্ট দি থৈছোঁ আৰু এইটো মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এটা মোৰ গ্লাছৰ বাতি এটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এয়া চব এইখিনিৰ ওপৰত মই গ্ৰীণখিনি ঢালি দিলোঁ এতিয়া মই এইখিনি ছেট হ'বলৈ থৈ দিম আৰু তাৰপিছতে নেক্সট ডে' মই এতিয়া চাম এইখিনি চাওক মই এতিয়া ৰাতিপুৱা সময়ত এইখিনি লাহেকৈ এৰুৱাই দিছোঁ ব্ৰাছকেইডাল ব্ৰাছডাল এৰুৱালোঁ আৰু ইফালে মই টুথপিকডাল এৰুৱাই দিলোঁ আৰু এই হলিতাডাল যিডাল বাঢ়ি আছিলে এই বাঢ়ি থকা পাৰ্টটো মই কাটি দিলোঁ মই ইয়াত এক পেকেট মমেদি মই এই দুটা কেণ্ডেল ৱেক্স কেণ্ডেল বনালোঁ আপোনালোকে যদি বিচাৰে অলপ বেছিকৈ বনাবলৈ তেতিয়াহ'লে কেজি হিচাপেও কিনিব পাৰে আৰু ইয়াতে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মই অলপমান গোলাপ ফুলৰ পাহি আছিলে সেই পাহিবিলাক মই দি দিলোঁ কেঁচা পাহিবিলাক আপোনালোকে যিবিলাক শুকান ফুলৰ পাহি হয় সেইবিলাকো শুকুৱাই থৈ দিব পাৰে আৰু তাৰপিছতে এইবিলাকত আপোনালোকে সজাবৰ কাৰণে দিব পাৰে এইটো চাওক ইয়াৰ হৈছে এইটো ফাইনেল লুক এতিয়া মই জ্বলাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ছাইডত মই এটা সৰু প্লাণ্টাৰ এটা ৰাখিছোঁ এনেকৈ আপোনালোকে টেবুলত সজাই থ'ব পাৰে দেৱালী বুলি কথা নাই এনেও আপোনালোকে ঘৰত সজাব পাৰে কেতিয়াবা ইভিনিং টাইমত ভাল লাগিব এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ এইটো মাল্টি কালাৰৰ ৱেক্স কেণ্ডেল ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ গৈছে চাওকচোন এটাৰ পিছত এটা লেয়াৰ মই ইয়াত এটা লেয়াৰ শুকোৱাৰ পিছতে ইটো নেক্সট লেয়াৰটো বহুৱাইছোঁ আছে ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' নতুন কাম লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকক সুস্থ থাকক নমস্কাৰ